Andi ist ersoffen. Oh yeah. Ja, aber mein Spiel hat schon wieder gerade nicht gehört. Ne? Nice try, Faggot. Ah! Dieser männliche Schrei. Ruhe jetzt. Ich hab nicht gemerkt, dass der da hochgegangen ist. Dann wissen wir was Witziges sehen. Wenn der Typ gleich die Treppe hochkommt.